تسمعون هذا الخطاب الذي يحذر من المدخول الى تاريخنا والمكذوب في ديننا وفي مذهبنا وحتى عند مذاهب اخواننا السنه على حد سواء انا ما فرقت بين الكذب عند السنه والشيعه 80% of the Shia Islam is not Islam. Mafatiul Jilan, 70% of it I can empty for you, so self-determined authentic. Yes? history that we are following, please prove it. 80% of the Shia Islam is nothing to do with the Prophet, Imam Ali or Imam Sadiq. Yes? 80% of Sunni Islam is nothing to do with the Prophet and with uh, Ali ibn Abi Talib, nothing, nothing. These are all reactions that we have uh, provided to each other historically, yes? In opposition to each other, this is what we've made. This is what religion has become. We are born in there, and we feel that we are the prophets who are supposed to defend it. Defend what? Does it have any historical value? جاء رجل سيد كمال الحيدري آية الله وقال هناك نسبة كبيرة من الموروث المكذوب والإسرائيلي لابد من البحث فيه وإعادة النظر فيه أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية حتى تفسير القمي إلا ما نقل لي عن السيد الخوئي رضوان الله عليه المرجع الكبير أستاذ الفقهاء من أحد جلسائه عندما سأله عن مفاتيح الجنان قال هذا مفاتيح القمي بما معناه مو مفاتيح الجنان هناك كذب في مفاتيح الجنان طبعا في أدعية صحيحة خرج آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أحد مرازع قم وهذه عبارته إن الكتاب بوضعه الحالي مفاتيح الجنان وما يحتويه كان مناسبا لعهد الشيخ القمي ويصلح لذلك الزمن أما اليوم سنقوم بإعادة طبع الكتاب وفق ما يصلح لزماننا حيث سنحذف منه الروايات الضعيفة والأحاديث الضعيفة هل تجرؤون أن تكفروا آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أنا لا أتحدى بل أقول أنتم أصغر من ذلك سيعيد آية الله ناصر مكارم الشيرازي إعادة كتاب بحار الأنوار باعتماد ست مجلدات من أصل 110 مجلدات ست مجلدات هذا كله بشو بد على شو بدل هذا بدل على الكم الهائل من المكذوب على أهل البيت بحجة الكرامات والمنامات وكل المذاهب فيها أكاذيب عند أخواننا السنة في أكاذيب أكثر من عندنا بس الأبضاي الجريء الذي يخاف الله هو الذي يقف من السنة والشيعة ليقول بأن الصحاح الستة مليئة بالأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وآله وبأن الكتب الأربعة عند الشيعة وخصوصا بحر الأنوار مليء بالأكاذيب على أهل البيت عليهم السلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتقده آية الله الشيخ ري شهري ممثل الإمام الخميني رضوان الله عليه والآن ممثل للسيد الخميني حفظه الله هل جرأ أحد أن ينتقد آية الله ري شهري أبدا الشيخ ري شهري في كتابه أهل البيت في الكتاب والسنة صفحة 38 وطالع ينتقد حديث الكساء ويبطله الموضوع في مفاتيح الجنان استرجي حدا يقول له شيء استرجي حدا يتجرأ أبدا